що таке ППО? ППО? А що таке ППО? ППО? Протиповітряна оборона. Певно, саме важке це так чекати, так? Так. Так, чекати, захватити, збити. Це. Коли збив вже якась рань. Коли попадаємо і збиваємо, то 50-літні мужики радіють, як 7-літні діти подаркові. Скакають і підскакують. Є! На, сука! Ха-ха! І що мрієте збити? Ми і так збиваємо все те, що летить. <laughs> так що прилетить самоліт, самоліт зіб'є, прилетить вертольот, вертольот. А так. Збиваємо все. У нас із одного села у цій бригаді, в 28-й бригаді, в одному дивізіоні. Зараз е, ми знаходимо службу четверо чоловік у нас є. З одного села. ППО всі. Всі в ППО. Так, так, так, да, да, всі. Два в ПЗРК. а і прийняли прийом, просили терпіння. Витяг? Да. Де? Тут я, я його не бачив отсюда. Воно він. Ну. Де воно, бля? Бачу. Побачив? Доповідь делай. Бізон, бізон, я катав. Прийом. Цель обстріляна. Вроді не знищена. Прошу уточнення. Ну, заслужив собрання курить. Оце перший пуск. З тобою. Да. <laughs>